Сейчас мы находимся в центре города. И пройдем по одной из самых-самых старых улиц. это моя любимая улочка. Очень тихая. Я бы даже сказала несколько итальянская. маленькие домики, практически все. 90% отреставрированы в очень хорошем состоянии. Такой вот какой-то более южным архитектуры. Колокольчики висят. Очень красиво сделан дом. Итак, очень простенький дом. По-видимому, не живой. В окнах ничего нет, окна пустые. Может быть, состояние ремонта. мешает несколько снежевые еще или не все живы. Интересно. Здесь в этом есть окна висят пасхального. идет эта улочка. Мое самое любимое место. Вот такой вот дом полностью заброшенный совсем. Совсем не отреставрированный слева сейчас будет. Абсолютно старый. Кто-то живет на навесочке, не сядет. Может быть, просто используют как склад. Такой вот заброшенный, заброшенный дом. Заросший. Ну, здесь уже опять пошли дома отремонтированные, отреставрированные. Очень люблю эту улочку, она тихая, нет людей, нет машин. Узенькая. видно. Протаплен лес Очень хочется думать, что это вековая продавлена. И вот еще одно старое здание. здесь очень бережно относятся к старине. Сохраняют все, что выложено старинной кладкой. Реставрируют, даже куски стен оставляют. И вот мы вышли в мое любимое место. Возле музея тоже очень старинное здание. здесь вот тоже идет реставрация ремонтируют приводят и личный вид. И это вот старинный центр, здание, в котором сейчас находится городской исторический музей. Я к своему стыду еще ни разу в нем не была. Это заводчика, по которой мы шли. И тут уже начинается более современная часть города.